ပေးလို့အင်းတော့အစာစားကနေလက်စီမယ်စားစားပြီးလက်စီမယ်အငြိကြီးလောက်ပြီးတဲ့ချိန်လက်စီမယ်ဒီသုံးချိန်ပဲပေးလို့ဆွေးတာဟုတ်အခုကတော့အပြင်ကပြန်လာတိုင်းဆေးရတော့မယ်ဟုတ် တခုကိုထိမိတိုင်းဆေးရတော့မယ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့လက်ဆေးရဆိုတော့ရေစိမ့်တာပဲဟုတ်အခုကတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးတည့်တယ်လက်ဘဝလက်ဘဘူးလက်ကောက်သူလက်ဘလက်မအကုန်လက်ကောက်လို့ရကုန်ပြီခလေးရထားရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုစက္ကန့်20စက်ပြန်နဲ့ဆေးကိုဆေးရမှာအကျင့်ဖြစ်နေပြီလက်မဆေးမနေနိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ် တခုရှိတာကအပြင်ထွက်ရင်ဆက်ပြန်မရှိဘူးဟုတ်တယ်အပြင်ထွက်ရင်ဆက်ပြန်မရှိရင်တော့တနည်းကလည်းအမေစုပြောသွားတာပဲစတိပါစေအလကောပါတယ်ဂျဲလေးစောင့်တာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာဆေးကိုဆေးရမယ်ကင်ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ဆေးရမယ်ကင်ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ဆေးရမယ်လက်ဆေးတာကိုအကျင့်ကိုဖြစ်သွားရတော့မယ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရတော့ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီ mask ပေါ့ဟုတ် mask ကလည်းတက်ကိုတရမယ်မတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ mask ကတော့ရေဘူးအဖြစ်ပြောမှဆိုတော့သမီးရယ် ဘင်းတို့ဒီကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့အနည်းဆုံးအနိုင်ဆုံးတော့ surgical mask တက်ကိုတာမတက်လို့မရဘူး။ဘာလို့ကူးတာဒီကနေကူးတာဟုတ်။တခုရှိတာကလောကရှိတဲ့လူနဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ surgical mask ဘင်းနဲ့တမီးနဲ့ဦးတာတာ surgical mask ကိုပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်နော်။အဲ့တော့လောကရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ surgical mask အလုံးကလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်မယ်။အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ဘင်းတို့ကတကယ်ကို N95 တို့ KN95 တို့ FFP2 တို့ FFP2 တို့ respirator တွေတားမယ်။ အပြင်လူတွေအနေနဲ့ဟုတ်ပြီအပြင်လူတွေအနေနဲ့ surgical mask တတ်နိုင်ရင်တတ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ respirator တွေပေါ့ N95 KN95 ကတော့အပြင်လူကလုံးဝမတတ်တယ်ဘာလို့မတတ်တယ်တော့အဲ့ဒီဟာတတ်ထားတဲ့လူကိုသိမယ်အကြိုက်မနေနိုင်မနေနိုင်ဒုက္ခရောက်မယ်အသက်ရှူမရအောင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကမလို့အပ်ပဲနဲ့တတ်ချင်းကြောင့်တကယ်လူတွေတကယ်ကိုပရန်ဒီယာမှာလုံနေတဲ့လူတွေအတွက်မရဘူးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အပြင်လူကတော့ mask တတ်မယ်အဲ့တော့ surgical mask တတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ 짧게 맛에 우사래 떼도래 루에라랑 보고 어떤게 C Firm, caring for well-being.